Muy buenos días ciclobikers. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo entrenar o salir de paseo con la bici y nuestros perros. Adentro vídeo. donde se realidad lo absurdo de sus leyendas. No te sorprendas, patos, uh, no